Karočiui vakaras 8 e, Lidlė susitinka du draugeliai po sporto, karočiui, po treniruočių, žinai. Nu, zdroja, zdroja, Daro, ką paėmė, bananų, ne, bananų, aš taip buvau briškęs, ką tu paėmė, žinai, čia viską, ir iššutų zagatovkį čia susiemkom, karočiui, į bico, mico, čia viską, žinai. Nu, kas gero, neik tu, kas gero, karočiui pochu visas kietas, žinai, primest tai margerio direktorių, blėt, apie pisau praeitą mėnesį, na, žiauriai, eina, eik, eik, nu, uždūrinau, nahu, na, gragą įstumiau, blėt, eik, nu, nahu, tai sakyk, kaip tu ten įstumiai, tai karočiui, nuvariau, nahu, susišnekiam, žinai, nusipirkau abonentą dviem mėnesiam, blėt, ir nejau, na, ha, ha, ha, ha.